Гости города, мы начинаем праздник широкой масленицы! Слово предоставляется главе администрации города Горловка Станиславу Федоровичу Ким. Доброго здравия всем вам! Хочу вас поздравить с исконно славянским праздником Масленица. И сегодня так уж получилось, что совпало э, прощальное прощенное воскресенье. Поэтому я хочу попросить у вас заранее прощения за то, что я сделаю, возможно, кому-то это не понравится, и за то, что я смогу сделать, но не сделаю, в силу определенных причин. Прощай. Праздником вас! Три, четыре, а желающие записываться, Эй, громче! восемь, девять, десять. Спасибо. Ну тебе спасибо, спасибо. Вот такой у нас сильный мэр.